次は万博記念公園万博記念公園終点です大阪空港門橋方面にお越しのお客様はお乗り換えください The next station is 万博記念公園 Expo 70 Commemoration Park Station No. 17 りました。 今日も大阪モノレールをご利用くださいましてありがとうございましたまもなく万博記念公園万博記念公園終点です南茨城門橋方面へお越しのお客様は右側へお降りください千里中央大阪空港方面へお越しのお客様は左側へお降りください This is the final stop. Sankaku Kiden Koen, Expo 70 Commemoration Park, station number 17. Passengers going to Osaka Airport, Katomashi, please change here. Thank you for taking the Osaka monorail. Uh, ちょっとちょっと。